hey guys welcome back to another blog और आज अभी सुबह के दस बजे हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं घूमने थोड़ा गुड़गांव में माता शीतला का तो मंदिर है तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और आइए आपको भी दर्शन कराते हैं वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक शुरू करते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम